Боже, ты помнишь, каким был здоровым и веселым? Как я резво бегал, улыбался и вилял хвостиком? Я скучаю по этому времени. Мой собачий бог, здравствуй. Я Гриша. Ты знаешь, сколько я перенес болезней и невзгод после того удара машиной. Тогда вдруг были лишь боль, ужас одиночества и темнота. Врачи сказали, что у меня перелом позвоночника и что теперь я инвалид. И мое сердце останавливалось от страха за мою жизнь. Но ты же знаешь, Боже, что благодаря чудо-врачам, операции и процедурам я победила эту болезнь. Я горел от боли и плакал от бессилия, но очень старался. Я встал на лапки. Но, знаешь, Боже, оказалось, что я рано радовался. Да, я получил хорошие результаты и уже верил, что самое худшее позади. Случилось страшное. Внезапно мне стало плохо. И становилось хуже и хуже. И теперь врачи поставили мне смертельный диагноз – атония мочевого пузыря. Я так напуган. Я не знал, что можно так бояться умереть. Вдруг я подумал, что никогда не стану взрослой собакой, что для меня не наступит завтра. Я не буду бегать во дворе, играть с друзьями. Я хочу вернуться домой. Я хочу увидеть мою маму Наташу. Сейчас время идет на часы. Для меня нужно заказать электронный чип и вживить его в мой позвоночник. Тогда я не умру. Я буду дышать, жить, виляя хвостиком и кушать вкусняшки. Боже, ты знаешь, что у приюта нет таких денег. Что оплатить этот чип и операцию он не сможет. А цена моей жизни — сто тысяч рублей. Люди, вы со мной? Я знаю, вы со мной. Подарите же мне жизнь. Я не хочу умирать. Боже, прошу тебя, открой сердца людей. Пусть они услышат мои мечты, увидят во мне живое существо, которое просто хочет жить. Я хочу вернуться домой, я хочу увидеть мою маму Наташу. Пожалуйста, люди, помогите мне оплатить лечение. Пожалуйста, Боже. С любовью к тебе и к людям. Ваш Гриша